Καλύπτουμε την γάστρα με αντικολλητικό χαρτί Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Αναμειγνύουμε 500 ml νερό 100 ml ελαιόλαδο, 100 ml λευκό κρασί, 3 κουταλιές μουστάρδα, 3. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. και τον χυμό από μισό λεμόνι. Αρωματίζουμε με ρίγανη, θυμάρι, αλάτι και δεντρολίβανο. βουτάμε τις baby πατάτες ή τις κανονικές πατάτες που τις έχουμε κόψει και δονάτες, στην μαρινάδα. Τις τοποθετούμε στην γάστρα Περνάμε τα καρότα στη μαρινάδα και τα βάζουμε και αυτά στη γάστρα. Βάζουμε δύο σκελίδες σκόρδο. Το αρνάκι μας. Το το πιπερώνουμε καλά και από τις δύο πλευρές. Περιχύνουμε την μαρινάδα. Σκεπάζουμε με ένα τσαλακωμένο αντικολλητικό χαρτί Κλείνουμε με το καπάκι. Και ψήνουμε το αρνί μας στους 200 βαθμούς Κελσίου για 2,5 με 3 ώρες. Μισή ώρα πριν το βγάλουμε, προσθέτουμε τον χυμό από μισό λεμόνι. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, καλή Ανάσταση με υγεία!